мензуркага көк таштын эритмесин куябыз эки суюктуктун ортосунда даана белгиленген чек болгудай кылып үстүнөн суу куябыз эки үч күндө чек даана билинбей калат бир жумада чек такыр жоголот бир ай өткөндө суюктук бир өңчөй болуп боелуп калат бул тажрыйбада көк таштын молекулалары суунун молекулаларынын арасына суунун молекуласы көк таштын молекулаларынын арасына кирип кетишет башкача айтканда диффузия жүрөт